Բարև ձեզ։ Ուրեմն այս պայն մենք սովորել ենք զանգվածներ եւ while կամ քանի դեռ cycle-ը, հա, cycle-ը։ Եկեք փորձենք այդ ամենը կիրառել իրար հետ, որպեսզի լուծենք մի հատ էլեմենտար խնդիր։ Պատկերացրեք մենք ունենք այսպեսի զանգված let a, որի մեջ թող լինեն ինչ որ արժեքներ, կարևոր չի։ Եկեք թող լինի Հակոբ, Պողոս, Պետրոս, Արամիս, եւ նիկա ես Okay հիմա պատկերացրեք մենք մեզ պետք է անել հետեւյալը ուզում եմ հերթականությունը այս զանգվածի փոխել Այսինքն նենց ուզում անեմ, որպեսի նիկան լինի, ոչ թե լինի Հակոբ Պողոս Պետրոս Արամիս Նիկա, այլ լինի Նիկա Արամիս Պետրոս Պողոս Հակոբ։ Այսինքն տեղերով, որ փոխենք։ Ինչպես կարելի է դա անել։ Ամենահեշտ վարիանտը հետևյալն է։ Ուրեմն մենք ընդհանրապես միած ցիկլով պատտվում ենք, չէ՞։ Ու ինչ ենք անում, ուրեմն ամեն անգամ այդ ցիկլի, ուրեմն մենք կարող ենք պահենք երկու փոփոխական, մեկը S ինդեքսի համար, ցախ կոմի ինդեքսի համար, մեկը H։ Եվ ընդհանրապես արժեքները տեղերով փոխենք։ Այսինքն վերջինները փոխենք, հետո մտնենք մի հատ ներս, այդ դրանք փոխենք, հետո մտնենք մի հատ ներս, այդ դրանք փոխենք, մտնենք մի հատ ներս, այդ դրանք փոխենք եւ այլն։ Եթե զույգ լինի բանը ամբողջը, օքեյ, վերջին sense տտտա ամենավերջում կփոխենք ու կպրծնենք։ Եթե կենտ լինի, ամեն ինչը տենց կփոխենք, կփոխենք, վերջին մեջտեղը կմնա իր տեղը։ Okay, որտեղ մեջտեղինը պետք է չի փոխել, երբ որ մենք ուրեմն շուր ենք տալիս իրաց, չէ՞ um okay, եկեք տեսնենք ինչպես կարելի է դա անել։ Ուրեմն եկեք ստեղծենք երկու փոփոխական, մեկը ցախ կողմինը, որպեսի հետևենք, մեկը աջ, որպեսի հետո տեղերով փոխենք։ Ուրեմն let i թող 0-ով սկսի, իսկ այդ քո թող ցախինը լինի, իսկ i2, հա, թող լինի աջ կողմինը։ Դա ուրեմն ցավ կողմից մենք կսկսենք այս այս արժեքով, իսկ այս արժեքը որ ինդեքսի մեջ է, ամենաառաջին ամենաձախ ինդեքսը դա 0-ն է, չէ՞, դրա համար հետեւաբար մենք արել ենք 0։ Իսկ այս ինդեքսը ինչ է։ Դե այս ինդեքսը ուրեմն այս array զանգվածի երկարությունն է -1, չէ՞։ Այսինքն մենք ստեղ կարող ենք անենք a.length -1։ Ահա։ Հիմա ինչքան պետքա պտտվենք Դե եկեք պատտվենք, քանի որ i-ը ավելի քիչ է const a.length divided by 2։ Այսինքն այս ամբողջ զանգվածի քանակի կեսը։ Դե քան այս length-ը ինչքան է զանգվածի։ Դե կա 1 վերջին ինդեքսը ինչ է։ 0 1 2 3 4 1 5, չէ՞, երկարությունը 5 է այս զանգվածի։ Okay, զանգվածի երկարությունը 5 է, 5 բաժանած 2 եղավ 2.5, չէ՞, 2.5։ Այսինքն մենք պետք է այնքան պատտվենք, քանի որ i-ը ավելի քիչ է, քան 2.5։ Okay։ Okay, դե եկեք ուրեմն սկսենք 0-ով ու տեսնենք։ Եկեք ուրեմն այս array-ի ուրեմն i արժեքին վերագրենք այս array i2 արժեքին։ Okay։ Այս խնդիրը ինչու՞ է, եթե մենք տենց անենք, եթե Նիկան ուրեմն վերագրենք ստեղ, Հակոբը կկորի։ Մենք պետք է Հակոբին հիշենք միտեղ։ Հենց որ եկեք ստեղծենք մի հատ փոփոխական um d, որը որին ուրեմն մենք կվերագրենք AI-ի արժեքը։ Հիմա AI-ի արժեքին մենք կփոխարինենք, այսինքն եթե Հակոբն էր, ուրեմն Հակոբը կմնա d-ի մեջ։ Նիկան կվերագրվի Հակոբի տեղում, Հիմա էլ, ուրեմն Հակոբին պետք է հետ գրենք Նիկայի տևում, այսինքն հիմա AI iTune պետք է լինի D, okay, հիմա մենք պետք է Հակոբից հիմա անցնենք մի քայլ առաջ, չէ, այսինքն մեր I-ը պետք է մի հատով առաջ գա, դրա համար I-ին ասում ենք I plus 1, իսկ iTune, որը հիմա Նիկայի վրա է, պետք է մի հատ ձախ գնա, մի հատ քիչ, իրա ինդեքսը պետք է մի հատով պակասի, Դրա համար ասում ենք i2 թող լինի i2 մինուս 1։ Այս այսինքն i i-ը մի հատ առաջ գնաց։ Կնայեք, i-ը մի հատ առաջ գնաց, նիկան մի հատ հետ գնաց։ Okay։ Ձախինը մի հատ հետ գնաց։ Նիկայից եկանք Արամիսի մոտ։ Ուրեմն պատտվեցինք i-ը հիմա 1 է, չէ՞, 1 ավելի քիչ է, քան 2.5։ Այո, դե մտանք։ Ուրեմն այս ժամանակ ուրեմն կկարդանք Պողոսին, ու կվերագրենք d-ի մեջ, որտեվ i-ը հիմա 1-ը, չէ։ Okay, i2-ը հիմա եթե եթե ուրեմն 4 էր, հիմա դառավ 3, չէ։ Ուրեմն i3-ը դա Արամիսն է։ 0 1 2 3 Արամիսը։ Հիմա մենք Արամիսին կվերագրենք Պողոսի տեղը, դա էս է։ Հետո էլ Պողոսին, քանի որ հիշեցինք, հետո հետ կվերագրենք իրեն։ Okay։ Հիմա i-ին ուրեմն գումարենք 1 հատ, եւ կգնանք առաջ։ Okay։ Այսինքն Արամիսից հիմա կգնանք մի հատ ցախ, ստերից հետ կգնանք մի հատ հետ։ Երկուսներ հիմա Պետրոսի վրա են։ Okay։ Հիմա եկանք ստեղ արդեն i-ը դարավ 2։ Երկուսը ավելի քիչ է, քան 2.5։ Այո, ավելի քիչ է։ Okay, այսինքն հիմա համ i-ն է Պետրոսին նայում, համ i2-ն է, i i2-ն է Պետրոսին նայում։ Ինչ կստացվի, որ ուրեմն մենք Պետրոսին ինքն իրա վրա կվերագրենք։ Չէ, այսինքն իրականում վերջում ոչ մի բան չի փոխվի։ Ոչ ու կաշխատի։ Okay, լավ։ Իրականում կարող ենք ստե ինչ որ ավելի օպտիմալ ձևի գրենք, բայց սա կաշխատի։ Okay, այսինքն եթե եկեք փորձենք տեսնենք աշխատում է սա թե չէ։ Եկեք alert անենք A-ը ամենասկզբից միջև մենք մեր շուտ տվալը։ Հետո ամենավերջում։ Տեսնենք կփոխվի։ Ուրեմն run ենք անում, Ուրեմն ինքը սկսում է այսպես, հա, Հակոբ, Պողոս, Պետրոս, Արամիս, Նիկա, ինչպես տեսնում եք։ Հետո այս գործողությունից հետո տեսնում տեսնեք ինչ կլինի։ Նիկա, Արամիս, Պետրոս, Պողոս, Հակոբ։ Ճիշտ է։ Ստացվեց։ Okay։ Ամ էլի մի հա, մի անգամ էլ բացատրեմ, որպեսզի սա լինի ավելի པարս։ Ուրեմն մենք ունենք զանգված, որի մեջ կան ինչ-որ անուններ, մեր նպատակը այդ զանգվածի արժեքները, արժեքների հերթականությունը շուրջ տանք, որպեսզի վերջինը լինի առաջինը եւ այլն եւ այլն, հա։ Ստեղ ուրեմն մենք գրում ենք էկրանի վրա իր եղած վիճակը, հա, միջև շուրջ տալը։ Հետո ստեղ ստեղծում ենք երկու փոփոխական, որպեսզի հետևենք ինդեքսները, տեղերը։ Մի հատ ոնց որ ցավ կողմից, մի հատ աճ, հա ու տենց ուրեմն իրար սենց մոտիկացնելով, շուտ տալով, մոտիկացնելով, շուտ տալով, մոտիկացնելով, շուտ տալով, սենց գնալու ենք եւ փոխելու ենք տեղերով։ Ամ Okay, գիտեք ինչ անենք, եկեք մի հատ debugger-ով անցնենք, որպեսզի նույնիսկ ավելի པարզ լինի ինչա կատարվում։ Ուրեմն debugger-ը բացեմ, Ինչպես տեսնում եք, debugger-ը ստեղ դրեցի, ոչ թե ամենավերևում։ Ինչու։ Debugger-ը ուրեմն այս գործիքին ասում է n պայից, որտեղից ինքը պետք է stop տա ու թողի, որ ես քայլարքայլ տանեմ։ Ես ասում եմ, այս ամեն ինչը աշխատացի ու այստեղ stop դուր։ Okay։ Stop-ը կարելի է հենց ամենասկզբից, բայց ուր ուզեք կարող եք դնել իրականում այդ stop-ը։ Այս կոչվում է այս stop-ը, կոչվում է break point։ Ոնց որ արկելակի տեղ, կետ, հա։ Սա նշանակում է այստեղ կանգնի։ Եւ արդեն այդտեղից ես քայլել քար քայլեմ։ Ուրեմն նայեք, հիմա որ աշխատացնեմ, ինքը այս առաջին մասը ուղակի կաշխատացնի։ Նայեք։ Run Ահա, ուրեմն զանգվածը ստեղծեց եւ alert արեց, չէ՞։ Խնդրեմ, պատուհանի վրա։ Այ հիմա մենք մտանք ուրեմն այս debugger գործիքի մեջ, չէ՞։ Ուրեմն մենք ինչ է կատարվում։ Ուրեմն գնացինք առաջ, մենք ուրեմն ունենք երկու փոփոխական i եւ i2։ Իմիջալոց ստեղ կարող եք տեսնել, եկեք մի քիչ sense անեմ։ Ստեղ մեր ոնց որ երեք փոփոխականներն են, հա, այս բային։ Ուրեմն a-ը, որը այդ զանգվածն է, i-ը եւ i2-ն, որը 4-ը։ Okay։ Հիմա տեսնենք ինչ է կատարվում։ Ուրեմն i-ը, որը ուրեմն 0 է, ավելի քիչ է, քան a.length a.length-ի վրա որ պահում եմ, տեսնում եք 5 է, բաժանած 2 կտա 2.5, չէ, 25։ Okay, դե եկեք ուրեմն մտնենք մեջը։ Okay, մեզ պետքա AI-ը։ Եթե i-ը 0 է, հետեւաբար ինքը մեզ կտա Հակոբ, այսինքն հեսա d-ի մեջ մենք կդնենք Հակոբ։ Տեսա՞ք, d Հակոբ։ Okay։ Հետո AI-ի մեջ մենք կդնենք A4-ը։ Դե եկեք տեսնենք ստեղ A0-ի մեջ, այսինքն սրա մեջ, մենք դնելու ենք A4, որը նիկան է։ Այսինքն այս նիկային մենք վերագրենք այստեղ։ Ու տեսակ, ինքը դարավ նիկա ահա բայց մենք Հակոբին չենք կորցրել, որտեղ պահում ենք այս մյուս փոփոխականի մեջ։ Հիմա այդ փոփոխականից այս արժեքը մենք կվերագրենք նիկայի տեղում, այսինքն 4-րդ ինդեքսի մեջ։ Այս i2-ը 4 է։ Վերագրում ենք այդ Հակոբին այդտեղ։ Պուպ։ Տեսակ, հիմա նիկան եկավ n կողմը, Հակոբը եկավ n կողմը։ Հիմա մեզ ընդամենը պետք է այդ ինդեքսները իրար մի քան մոտի մոտիկացնել։ մոտի Դրա համար մենք ուրեմն i-ը մոտիկացնում ենք մի հատով, ինքը կդառնա 1, ինչպես տեսնում եք ստեղ, i2-ն էլ մի հատով n կոմ ենք տանում, հակառակ կոմ ենք տանում, այսինքն քչացնում ենք մի հատով։ Ահա, 3 մոտիկանում են իրար։ Նորից կրկնում են գործողությունը։ Ուրեմն հիմա ai, իսկ i-ը հիմա արդեն դառնա 1, չէ՞։ Այսինքն ai-ը Պողոսն է։ Եկեք Պողոսին ուրեմն հիշենք դնելով d-ի մեջ։ Ահա, տեսեք հիմա d-ին Պողոս է։ Okay։ Հիմա ուրեմն iTune 3-ը 0 1 2 3 արամիս։ Հիմա մենք արամիսը վերցնելու ենք եւ վերագրելու ենք մեկ ինդեքսի մեջ, այսինքն step, նայեք։ Բուպ, տեսակ դարավ արամիս։ Ահա։ Հիմա din, որը Պողոս է, մենք վերագրում ենք i2-ի մեջ, որ եղավ 0 1 2 3, այսինքն այս արամիսը հեսա կդառնա Պողոս։ Նայեք ստեղ։ Բուպ, տեսակ, դարավ Պողոս։ Ահա։ Հիմա էլի i-ը ուրեմն մի կողմ ենք տանում i-tune մյուսը, որպեսի եվս մոտիկանան իրար, և ուրեմն իրանք երկուսն է հիմա դարնում են նույն արժեքը։ Բայց ինչ է ստացվում, եթե մի արժեքը ոնց որ հանեք վերագրեք իրար վրա, նույն արժեքն է, չէ մնում, մին տեղում։ Նենց որ իրականում բան չի փոխվի։ Հիմա մենք ուրեմն d-ի մեջ կպահենք Պետրոս, որը այս մեջտեղի արժեքն է, Պետրոսի մեջ կվերագրենք Պետրոս եւ նորից Պետրոս։ Բան չփոխվեց i-ը հիմա էլի առաջ տարանք, այս անգամ արդեն while-ից դուրս կգանք, որտեվ արդեն i-ը դառնա 3, որը բնականաբար ավելի քիչ չի, քան 2.5-ը, չէ՞, 5-ի կեսը։ Դրա համար դուրս են գալիս։ Բուբ, եւ հիմա ինչպես տեսնում եք, արդեն array-ը արդեն շուրտված է։ Հիմա ընդհանրապես նկարում ենք իրան էկրանի վրա, բուբ, եւ խնդրեմ Նիկա Արամիս Պետրոս Պողոս Հակոբ Էլի եմ ասում, այս debugger debugging-ի գործիքը շատ կարևոր է, շատ օգտակար է եւ ցես կարաչակեմ իրեն շատ օգտագործեք։ Հիմա մի բան, նայեք, ես եթե ես սա հանեմ, մեկ-մեկ չգիտեմ, նայած ինչ գործիք եք օգտագործում կամ ինչ setting-ների մեջ եք, այստեղ կարող է ցույց տա մի հատ զգուշ կարող է զգուշացնի ձեզ, որ ասի մի րոպե կարող է debugger-եք մոռացել։ Բացատրեմ ինչու։ Ընդհանրապես մենք կոդը, որ գրում ենք, charge-ի ես debugger-ները մեջը թողել։ Debugger-ը դրեք մեջը այն պահին, երբ որ պետքա օգտագործել debugger-ը, օգտագործեք, հետո հանեք։ Charge-ի մեջը պահել, որտեվ հետո պատկերացեք մեծ պրոյեկտ է, դուք վերցնում եք, հենց այդ tool-ը բացում եք, անընդհատ ինքը ստոպ է տարվում, որտեվ ուրիշ engineer-ները debugger-ներ են շարել։ Պարսա դա մի քիչ տհաճ է։ Դրա համար միշտ առաջարկա, որ այդ debugger, այս այս ուրեմն բանը, statement-ը Երբ որ օգտագործում եք, բրցնում եք, ուղղակի հանեք իրեն, ջնջեք։ Ընդհանրապես դա։ Okay, հույսով եմ ընդհանուր սա པարզ էր, եթե հարցեր ունեք, խնդրում եմ գրեք։ Կհանդիպենք հաջորդ